छोरा नहीं तो पूरा वाला छोरा मरल है तो माता के कबा अन्य तो बिजलपुरा के आशिक बा तो मजा के मन कौन पिंकू आजू मन कौन मुकेश आजू पीले तो गाजा गे नहीं तो बीजलपुरा वाला छोरा नहीं तो बीजलपुरा वाला लक्ष्मण मरले तो माजा गे नहीं तो